Хорозветова. вот өздерінің қазаношақ несі бар да қазаношақты түсірмей ақ қойсын оны өздеріне істеп беріп кете салу керек сіздер оны босатуларыңыз керек болады өздері жей береді қазанды есептеп тортыңдарыңызға дейін ұртың бар ғой бәрін енді коляда деп қалса білмейміз ғой қай жаққа жіберетінін сосын наготове келдік та болды короче отындарын алып қала салыңдар боевойға береміз негізі жандықтан келіп жатыр бізге біздің коллегаңызға мына мектептің зам олар апарыңызшы қарасын ташиын жоқ қазір қолданбайды ма мына марта жоқ қала бес деді Кедин, кедин. Маю кедин, чурсан чирасалар. Тараша қала. Ипалова керек қу? Сала берсіңдер, сала бермей шетке. Болдына? Жоқ. Жұмқаны. Оның құлын таппасыз ба? Оны. Mana yigitlar xudo topshirdik енді енді аш дәмдеп шын таратып әлсек құдай қаласа қайтамыз